Sraith Pictiúr 11. Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht. Lá breá samhraidh a bhí ann. Bhí grúpa daltaí ag seasamh taobh amuigh de Choláiste Sheosaimh. Bhí siad ag dul go dtí an Ghaeltacht. Bhí áthas an domhain orthu. Baile na hAbhann an t-ainm a bhí ar an áit. Bhí áthas ar roinnt daltaí ach bhí uaigneas ar dhaltaí eile. Thóg siad na málaí agus chuaigh siad isteach sa choláiste. Bhí ranganna ar siúl gach maidin óna deich a chlog go dtína haon a chlog. Ansin bhí am lóin sa bhialann idir a haon agus a dó. Tar éis lóin bhí spórt agus cluichí ar siúl don iarnóin ar fad. De ghnáth bhí rogha spóirt ann idir pheil, shacar agus iománaíocht. I ndiaidh am tae bhí seisiún iontach ceoil agus, le críoch a chur ar an lá, bhí céilí ann. Bhain na daltaí an-taitneamh as an gcéilí. Lá amháin chuaigh na daltaí go dtí an trá. Chuaigh roinnt acu ag snámh. Ansin chuaigh siad go dtí teach an Phiarsaigh i Ros Muc. Thug siad cuairt ar TG4 agus ar Raidió na Gaeltachta freisin. Thaitin an turas lae go mór leo. Go luath tháinig deireadh leis an gcúrsa Gaeltachta. D'fhill na daltaí ar Choláiste Sheosaimh. D'fhág siad slán lena chéile. Dúirt duine nó beirt gur mhaith leo filleadh ar an nGaeltacht an bhliain seo chugainn. Thug daoine eile a n-uimhreacha fóin dá chéile. Gheall siad go seolfadh siad téacs ar a chéile go luath. D'aontaigh gach duine go raibh turas iontach acu.